ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးမြန်မာအမေရိကန်သတင်းဌာနကနေသတင်းတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကနဦးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ NUG ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ UN တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကနေပြီးတော့ American Congressman Sherman နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကဲပြည်သူသားမိပြည်သူအဖောက်တယ်အမေရိကန်ကွန်ဂရက်မန်ရှာမန်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကာလတလျှောက်မှာ135တန်ကူညီခဲ့တယ်လို့ပဲအရေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ကနေကူညီရေးအဖွဲ့ကနေနောက်ထပ်42တန်ကူညီခဲ့တဲ့အကြောင်း၎င်းတို့ကူညီခဲ့တဲ့ point out that uh, Congress provided about $135 million of assistance to Burma. Uh, USAID and state have redirected 42 uh, million. I can see a use for our money in supporting anti-government democracy activists, press, etc. but the USAID seems to be bent on spending money on general economic development, which, while it might be good for people in Burma, it is also good for the junta. And we shouldn't evaluate whether these programs are good. Um, some of them help people in need, but whether they're the best use for American uh, foreign aid dollars, which could instead go to help India deal with COVID 19, allow us to do even more, and we're doing a lot, to do more for the Rohingya refugees, uh, or support uh, political engagement uh, and in Nigeria or election observation in Benin or a host of other issues that would be a better use than strengthening the economy of a country that is right now run by the junta. Okay, American Congressman Shaman ကတော့ရိုဟင်ဂျာအရေးတွေကိုထောက်ပြပြီး၎င်းတို့အကူအညီပေးဖို့အတွက်ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့လက်လက်ယူရမယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုး I want to focus on the Rohingya um, and uh, last month the uh, uh, we saw the formation of this national unity government, which has said it will uh, deliver justice for our Rohingya brothers and sisters but it's a council of 27 people, none of whom are Rohingya. Um, and so I know uh, um, uh, Your Excellency Mr. Tun is, uh, is not officially part of the national Union government, but I want to give him an opportunity. Should they uh, add a 28th member to the council to represent the Rohingya community? And is it important for this national unity government to declare that they will give citizenship documents to all Rohingya who were born in Burma or in the refugee camps. ကိုရမန်ရဲ့ရှင်းပြချက်တောင်းဆိုချက်တွေမှာရိုဟင်ဂျာတွေဗမာပြည်ထဲမှာမွေးဖွားတာရောတစ်ဖက်နိုင်ငံရောက်ပြီးဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာမွေးဖွားခဲ့တာတွေရောလက်ရှိအခြေအနေအလုံးကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်ပေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုစဉ်းစားထားသလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုဦးကျော်မိုးထွန်းကတော့ဖေးအကြီးလှဲနေတယ်လို့ပြန်ဖြေနေရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုတွေ့ရတာပါ Uh, <laughs> uh, uh, Mr. Chairman, for the questions. So, you know, the uh, NUG government and the CRPH, we make it very clear that, you know, now the common enemy of us is the military. So when we end the, you know, the, this murderous military regime, as I mentioned in my, my, my, my, uh, my introductory remarks, uh, it's a, it's clear that you know we we when it's ending this kind of you know military regime, we are in the a better position uh, to promote and to protect uh, uh, uh, uh, the, the the the rights of the. ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုကွန်ဂရက်မန်ကသဘောကျတဲ့အခြေအနေမရှိဘဲကြားဖြတ်ဝင်ပြီးထပ်မံပြောဆိုပြီးတိုက်တွန်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဦးကျော်မိုးထွန်း if I can interrupt, I think there's no doubt that uh, the uh, national unity government is better than the junta, but that's a very, very low standard. Will this government provide citizenship documents? You want to urge them to provide citizenship documents to all Rohingya born in Burma or in the refugee camps. Uh, thank you. Uh, uh the, the point that you, you raised, of course, you know, the as a, as a, uh, uh a government, uh, we were, of course, we will be, you know, in, in, in line with the, you know, the existing law, but those existing law may not be, you know, the, the standard. So we are of the view that, that those the law, that, for example, the 1982 citizenship law, uh, need to be amended. That is what is clear. And then the those who are in line with you know, existing law, of course, they will be. Sir, existing law deprived them of citizenship and set them up for murder. Before the coup, the government that appointed you committed genocide against the Rohingya. Can you call upon the national unity government to provide citizenship documents to those born in your country, including the Rohingya? Yeah, it's uh, of course, you know, we are very clear that, you know, we, those whoever are born in Myanmar and then those whoever entitled, they have to be. You know, according to the under, under the law that existed, they're not entitled. There are laws that existed for decades saying that people whose grandparents were born in Burma are denied citizenship. And for you to say we're going to carry out existing law would be like a, a post Nazi government saying we're going to carry out existing German law. Uh, I, I, see it differently, sir, uh, because you know there are the, same difficulty that you know the previous NLD government had if we go according with you know uh, strictly according with the you know law, there are there are a lot a lot of Rohingya are entitled to become a citizen. Very clear. That is you know. Gentleman's time has expired. My time is thank you. Gentleman's time has expired. အဲ့ဒီလိုအစင်မပြေအခြေအနေမလှဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲ NUG လို့အခုရှင်ပြိုင်ထူထောင်ထားတဲ့အစိုးရဘက်ကနေပြီးနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဆာဆာကနေရိုဟင်ဂျာတွေကို၎င်းတို့အနေနဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ် ပေးမယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရိုဟင်ဂျာအရေးကို ဆောင်ရွက်နေတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့ဆရာဒေါက်တာဇာနီကို၎င်းတို့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြံပေးအဖြစ်တရားဝင်ခန့်အပ်တဲ့စာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး 24နာရီမပြည့်ခင်မှာပဲချက်ချင်းပြန်လည်ဖြုတ်ချသွားတာတွေကိုလည်းအခုလိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီး၎င်းပယ်လိုစာထုတ်ပြန်ထားတာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြထားပါတယ်။ NUG အစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးရိုဟင်ဂျာအရေးကို၎င်းတို့ကွန်ဂရက်မန်ရဲ့ပယ်ချခြင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရေးပေးပြီးအမေရိကန်ရဲ့အကူအညီရဖို့အတွက်အခုလိုဒေါက်တာဇာနီကို၎င်းတို့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ပြီးမကြခင်မှာပဲ၎င်းတို့ပြန်လည်ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့အခြေအနေတွေကို တွေ့ရပြီးဆရာဒေါက်တာဇာနီရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်းအကျယ်တွင်း၎င်းတို့ရဲ့ခန့်အပ်လွှာမှာပေါ်ပြထားတာကိုအခုလိုတက်တည်နေတဲ့ကွာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့အခြေအနေမှာကတော့ရိုဟင်ဂျာအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရောပြည်ပနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံသားအဖြစ် NUG ကပေးမယ်လို့အကြီးအကျယ်ကြေညာလာတာတွေ့ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ American နိုင်ငံကွန်ဂရက်မန်မှာ၎င်းတို့တောင်းဆိုပြီးတဲ့နောက်မအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ NUG ကခြေလှမ်းတွေထပ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်တိုးလာတဲ့အခြေအနေပါနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တင်ပြသွားမယ့်အခြေအနေကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်းမတက်ရရင်ကလေးတွေကျောင်းမပို့ရေးစာမတင်ရေးကျောင်းတွေပိတ်ရေးတွေလုပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျောင်းတွေကိုပါ NUG ရဲ့အောက်ကဖွဲ့ထားတဲ့ PDF ဒေတာဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့အပြတ်အမှောက်နဲ့မီးရှို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေ တာလီဘန်တွေလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုတ်လာတာကို တောက်လျှောက်တွေ့မြင်လာပါတယ်လက်ရှိအာဏာသိမ်းထားတဲ့အာဏာယူထားတဲ့၎င်းတို့အခေါ်စစ်ကောင်စီတစ်ဖက်အခေါ်နဆကလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတော်စီကန်ထိန်သိမ်းရေးကောင်စီကចောင်းတွေဖွင့်တဲ့အချိန်မှာចောင်းတွေကိုဘုံခွဲတာမိရှုဓာတွေကိုပါဆောင်ရွက်လာတာတွေ့ပြီးဘုံခွဲဖို့တွားတဲ့အခုလိုလူတွေကိုပါ ဖမ်းမိထားပြီးစစ်ကြောရေးမှာအသေးချာစစ်ဆင်းနေပြီလို့သိရပါတယ် ဒီလူတွေကိုလည်းမနဲ့အစောကြီးကြောင်းနေမဖွင့်ခင်ဘုံခွဲဖို့ကြံစီခဲ့တဲ့သူတွေကိုဘုံတွေနဲ့မိခဲ့တာပါတိုက်တာတိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဒီမှာပဲအရှင်လက်လက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်နေတာမိရှုနေတာရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့ရခိုင်အာဖဂန်နစ္စတန်ကတာလီဘန်တွေလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးကို PDF အဖွဲ့တွေတောက်လျှောက်ကျူးလွန်နေလာတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလည်းပြင်းထန်လာပြီးတစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူလူထုပေါ်ကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်အခြေအနေဇိုးတွေကြောင့်အခုလိုနှစ်ဖက်ထိတိုက်တွေ့တဲ့အခြေအနေမှာတော့စစ်ရာဇဝတ်မှုနှစ်ဖက်စလုံးမြောက်နေတဲ့အခြေအနေလို့တချို့ကသုံးသပ်နေကြပြီးတချို့ကလည်းရခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကတော့ထိမနိုင်သိမရနဲ့နောက်ဆုံးတက်မတော်ကပဲအပြတ်အသတ်ခြေမှုံသွားတော့မဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုရဲ့ပြဿနာကို အခုလိုတင်ပြထားတာဒီမော့ဆိုမှာရဲစခန်းကိုဝင်စီးပြီးမိလာတဲ့အချိန်မှာအခုလိုအရှင်လက်လက်ပြစ်တက်နေတဲ့ပုံစံတွေပါကန်ကောသွားတာချက်မတင်နဲ့အော်ဆယ်ပရဗနေသွားလိုက်တော့ဟဲ့အာမျက်စိမိတ်ထားမျက်စိမိတ်ထားမျက်စိမိတ်ထားမျက်စိမိတ်ထား Bắn đấy Nó bắt, nó bắt Nó bắt quét Không bị Tao ra pi túi đá pi túi ấy, tôi chui về Mình mình mà thả lại Thằng ca lại rồi Tìm là, tìm là hắn tư, hắn tư, hắn tư ဒီကိစ္စကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အခု generation Z ကခေါင်းဆောင်တူကနေပြီးတော့အခုလို interview လုပ်နေတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိကရားပြည်နယ်မှာတပ်မတော်ကတုတ်ပြန်လို့လူပေါင်းမြောင်များစွာထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ ၎င်းတို့ကနဦးရဲစခန်းကိုဝင်စီးထားတာကိုမေးမြန်းထားတာပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တာတော့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအမှဆိုတော့အပြီးကိုတိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကြီးစာမလောက်လို့လေနော်နော်နော်ဟောကြီးစာမလောက်လို့ကျွန်တော်ဒီဆက်မီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တော့ပြန်ဆုံးရတယ်နော်အဲ့တော့တော့မင်းသားလေးကျွန်တော်တို့တိုက်ရည်လို့ပြောနော်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လည်းဒီတင်ကားတွေကမြောက်ကားတွေနဲ့လာကြည့်တယ်နော်။သူကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပေါ်လူတွေကကျတော့ရှောက်ဖက်ကုန်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ GPS တပ်ဖွဲ့တွေကျန်နေတယ်။ ပါပြီမှာရှိရတော့ဖြစ်နေပါလေကျွန်တော်တို့ခုလည်းဖြစ်နေတယ်ကြောက်ကြနေနေပါတော့ကျွန်တော်မှလူအင်အားတော့ရှိတယ်နည်းနည်းအင်အားရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကြသမီးတွေပဲကျွန်တော်ဆင်ရတော့ပါနော်ညဟုတ်ကဲ့ဒါတွေတွေမကသေးပဲရန်ကုန်မြို့ကြီးလိုမန္တလေးမြို့ကြီးလိုစတဲ့မြို့ကြီးဒီမှာတဝုံဝုံဘုံပေါက်ကွဲနေပြီးဖောက်ခွဲရေးပုံစံတွေနဲ့အခုလိုတာလီဘန်လက်သစ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့ရပြီး အဲ့ဒီကိစ္စဒီမှာကားပုံကွဲတဲ့အထီတောင်ဖြစ်လာတယ်လို့အချို့ကယူဆခဲ့ကြတာပါ အခုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ဘက်ကနေပြီးဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကားပုံခွဲမှုမဟုတ်ပဲကားပေါ်မှာချိန်ကိုက်မိုင်းကိုဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတလုံးပြီးတလုံးထပေါက်သွားပြီးအမိုးပွင့်ထွက်သွားတဲ့နောက်ဆုံးကားနောက်ခန်းမှာထိုင်တဲ့လူကတော့တစားစီ အကုန်လုံးပြတ်ထွက်တေဆုံးသွားပြီမဲ့ရှေ့ကလူနှစ်ယောက်ကတော့ ဒဏ်ရာအတော်အတန်ရခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာဖန်စီပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့၎င်းတို့ကားပေါ်ကနေဘုံထင်ပြီးပြစ်ချဖောက်ခွဲဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲကားပုံပေါက်ကွဲသွားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ CCTV ကိုတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ နားဆင်ခဲ့ကြသောပြည်သူသားမိပြည်သားဖားတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုတင်ပြနေတာရုပ်တံတွေဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာအားလုံးကိုခြုံငုံပြန်သုံးတက်လိုက်ရင်ဒီမိုကရေစီမှာဖြူသူမဲသူတွေရှိကြပေမဲ့ဖြူကိုဖြူရမယ်မဲလို့မရဘူးမဲကိုမဲရမယ်ဖြူကိုဖြူလို့မရဘူးဆိုတော့အစွန်းရောက်နှစ်ဖက်ရဲ့အလဲမှာ အများပြည်သူတွေရဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေနဲ့ လုံခြုံမှုတွေအလွန်တရာမှအားနေပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုကိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကရက်တက်မှသာလျှင်ပြန်လည်ပြီးသဟဇာတဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုဥတည်နိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးမြန်မာအမေရိကန်သတင်းဌာနကနေအများပြည်သူအားတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ